Olá galera, olá mundo. eu sou o Vitor e domino um bocadinho esta área de HTML, CSS, JavaScript e portanto também aqui fazer uns tutoriais para ajudar quem é membros do IPCA, membros que querem ser alunos do IPCA, quer é outro aluno de outra universidade ou qualquer outra pessoa que pretenda aprender programação web, eh, tendo a ambição de seguir para esta área. Bom, eu recomendo como ferramentas nós utilizarmos o Sublime Text 3. Este programa é um programa de edição que é muito intuitivo, simples de usar e é gratuito. Neste, nestas, nestes tutoriais que vamos fazer, iremos usar essencialmente este programa, embora eu também uso o Dreamweaver 2015 CS CC 2015 ou aqui para o cs 10 Também já usei esta versão. Também não deixo de recomendar, mas é um programa que é para, para quem já também dominar um bocadinho de HTML, CSS e JavaScript. Ok? Bom. Esta foi a última ferramenta. É uma ferramenta também muito completa para programar com PHP, com. Uh, com, eh, com JavaScript, etc. Como fontes de consulta da NET, recomendo o W3 Schools, que é este sitezinho aqui. Uh, só um minuto. Bom, malta, recomendo este site, altamente eficiente, muito bom. Uh, estou a analisar livros, em breve vou divulgar livros também para, para consulta. Bom, vamos começar já com o nosso primeiro tutorial, malta. Abrir o Sublime Text 3. Este programa é gratuito, está disponível para download na net. Ups, peço desculpa. Eu sei que abrir é aqui umas coisas que não tinha que abrir. Peço desculpa aqui. Uh... Ok, é este programa. Vocês veem que eu até já tenho aqui uma versão de uma página HTML uh, eh, muito bem eh, construída. Isto é a estrutura simples do HTML. Então este é o nosso cabeçalho, não é? Esta é, a eh, é HTML, que é quando se começa uma, uma página de HTML tem que sempre que iniciar-se a sua tag, senão ele não vai reconhecer. E bom, este programa, o Sublime Text, é logo bom porque eu chego aqui e escrevo HT e ele sugere-me logo HTML. E se eu clicar em Enter, como cliquei agora, ele dá-me logo a estrutura eh, essencial do HTML, que é o cabeçalho e o corpo. E temos dentro do cabeçalho uma, uma tag que é o title. Ok? O title permite-nos o quê? Permite-nos dizer o nosso título. Olá mundo. Tá bom? Temos aqui uma outra tag muito importante, muito importante que é a tag meta. A tag meta serve sobretudo para definir aquilo que nós chamamos chasset. Ou seja, como não somos ingleses, os ingleses utilizam acentos, mas como não somos ingleses, os ingleses não utilizam acentos, peço desculpa, mas como não somos uh, ingleses, nós damos muitos acentos, a maioria da, do mundo usa muitos acentos, e portanto é necessário definir aqui uma, uma ISO, não é? Uma ISO para que define as codificações, que é o UTF-8. Tá bom? vou pôr aqui UTF-8. E avançava muito rapidamente. Ora bem, vamos já ver. Ora, isto eu já, já vos mostrei como é que é a estrutura. Isto eu já falei um bocadinho, também eu posso disponibilizar isto depois. Eh, é a composição da história da página, o head são, é o cabeçalho, o início do cabeçalho é aqui que vamos incluir os links referentes para as páginas de estilo e os scripts, os JavaScripts, os fecheiros JavaScript, como vamos ver mais à frente. É, o title é uma tag apropriada para inserir o título, implica que seja fechada, como todas as outras tags acima. E aqui temos o, a tag body. O body, minha gente, o body é a tag que tem o corpo da página. O body é isto, ok? O, este, este, este pedaço que nós vemos aqui, onde diz novo relógio, LED em várias cores, não sei o que, não sei o que, isto é o body, ok? Aqui, onde está a rentabilização, a eh, associação com o AdSense, estás a quanto está é o nosso body. Bom, e para dar um exemplo, como escrever um título no body. Como é que nós escrevemos um título? H1. E eu vou começar a introduzir já estilos para, para também aprendermos a trabalhar com estilos. Podemos fazer um estilo uh, através desta deste atributo, deste, desta propriedade, não é atributo, peço desculpa, desta propriedade style. Ou vamos mais tarde eh, lembrar, vamos mais tarde aprender através da, da CSS. Ok? Mas podemos fazer diretamente aqui. Uh, style. Uh, text color. Não, enganei-me na propriedade, peço desculpa. Uh, Vou alterar o tamanho da letra. Font size 20px e vou tentar alterar é font white para bold e digo olá mundo. e fez com H1. Malta, vamos criar aqui uma, pa uma pasta. Aqui nos documentos. Isto também é muito importante porque isto vai nos permitir uh, guardar todas as nossas páginas dentro desta pasta. Vamos criar aqui a pasta tutoriais. HTML. E vamos guardar o nosso vamos guardar o nosso HTML com eh, com eh, dentro desta pasta, o que é que eu queria dizer era isto mesmo, dentro desta pasta com o nome index.html. Qualquer página inicial tem, tem este nome, ok? Tem o nome index.html. Ou PHP, se for a página dinâmica. Há páginas que têm que ser, têm que ser páginas dinâmicas, HTML dinâmico, que portanto há uma linguagem que gera o HTML e que permite ao mesmo tempo trabalhar com, com, eh, com essa linguagem, é o caso do PHP, ok? PHP não eh, é nada mais que um gerador dinâmico de HTML, que permite trabalhar com HTML e com o, eh, o PHP, sintaxe PHP, e permite interagir com o MySQL. Bom, já temos aqui o index HTML, como eu já tinha guardado. E se formos ver, está aqui Olá Mundo e aparece-me aqui uma chaveta. Fiz aqui um erro. Ah, é aqui. Este doc type ou é fechado ou tira-se esta chaveta daqui. Este doc type é muito importante, varia de versão, de versão do HTML para versão do HTML. E só ver, deixa-me ver os meus apontamentos. Uh, Ok. Esta tag tem várias variantes, não é? E varia de, de acordo com o HTML. Basicamente ela vai dizer ao navegador o que é que. como é que ele tem que interpretar a página. Como é que ele tem que interpretar a página, costumo eh, eh, mostrar a página HTML ao cliente. Bom, outra novidade, vamos tentar aqui criar um parágrafo. Parágrafo Vamos reduzir novamente o estilo, font size, font size 10px, eh, font style, ups, não, font style não, font eh, variante da fonte Eu queria alterar aqui o é é tipo de letra, mas eu não me estou a lembrar da, da Mais tarde iremos ver isso, mas não é importante. Pensar isso para já não é importante. Uh, e vamos dizer aqui todo mundo é bem-vindo like E agora, gente, vou fazer aqui um BR. Esta tag BR não deve ser muito usada para dar conflitos depois, mais tarde. Como vamos ver. Mas serve para dar aqui um espaçozinho entre o H1 e o P fazer uma cabra de linha. E vou introduzir outro BR aqui e vou introduzir aqui um A. E este A tem uma propriedade HRF que nos manda para um link. Tá bom? Aqui agora fechamos e entra este A então este, está aí o, o, o fechado A, podemos fazer uh, seguir para o IP. E reparem que este, este isto é um link, ok? E, e quando clicarmos a seguir para o IP, ele vai ir para o IP. Vamos testar, gente. Vou guardar, Ctrl S para guardar, ok? Neste programinha. Ctrl S. Ah, ele vai, pode aparecer às vezes esta, não sei se repararam nesta, neste, neste pop-up. Este pop-up que apareceu numa, numa linha, ok? Façam simplesmente cancelar. Por AMA é gratuito e deixa-vos trabalhar à vontade. E agora se eu clicar aqui em seguir para o IPCA, ele vai-me diretamente ao site do IPCA. Vamos tentar ver se conseguimos abrir um novo separador a partir daqui. Agora vamos lá investigar um bocadinho. Ou seja, o que é que eu quero é, em vez de ele me abrir diretamente para o IPCA, abrir-me aqui um novo separadorzinho e heroica.pt, certo? Não, enganei. E eu, por acaso, não estou a lembrar-me como fazer isso. Portanto, vamos tentar ver se é possível. Ah, tá. Está aqui o minha Está aqui a referência que eu vos dei. Exatamente igual e vamos ver as propriedades, os atributos da mesma. Cara, tá, já te Cheira-me isto que vai. Cheira-me que isto que vai abrir um novo separador. Ora, vamos testar novamente. Vamos testar. Vou aqui voltar à minha pasta. Não, está aqui mais ainda. HTML a open link e new tab. O Google é uma boa, é uma boa opção de pesquisa e de investigação, ok? Open a link e a new browser window. Ok, o código separa este. Separa este que eu tenho aqui. Mas não sei porque é que ele não está a querer, não está a querer trabalhar. Ora, deixa-me ver. Ah, blank. Enganei-me aqui na propriedade. Uh, tá bom. Olá mundo, vamos atualizar a página. Seguir para o IPCA. E já abriu um novo separador. Agora vamos experimentar por isto uh, a negrito. Vamos novamente ao font style e como já viram eu fiz ali em cima font white e uh, bold, ok? Podemos também dar aqui uma descrição uma, uma espécie de uma descrição, uma espécie de quando passar o cursor por cima, dizer olha, vai ao IPCA. Portanto, isto faz com placeholder, acho que é assim que se escreve, só certificar-me. placeholder e podemos dizer aqui ligação para o paralítica. Tá bom, malta. Agora, ligação para o paralítica. É? Esta página não está a trabalhar corretamente. Não sei o que se passa com o meu navegador. Será que é isto? Devo ter tirado este ataque. Não sei o que é que se está a passar com o meu navegador, mas ele não está a querer interpretar algumas coisas que eu estou a fazer. Eu como não gosto do Chrome, não uso. Vou ter que mesmo instalar o Chrome à força. Portanto, isto vai ser para vamos ver isto mais tarde. Bom, e hoje por hoje é tudo, malta. Era isto que eu pretendia abordar convosco. Eh, uma coisa muito simples, uma introdução HTML muito simples. O HTML é uma, é uma linguagem de marcação de texto, sobretudo. Eh, tal como o nome indica, HTML eh, é uma, uma linguagem de hipertexto, de, de hiper, transferência de hipertexto. Eh, e bom, tá, é tudo por hoje. Fiquem bem, um abraço e até ao próximo vídeo, malta.